Hai, uh, saya Lin daripada Shah Alam. Hari ni saya datang nak color rambut. Tu je. <laughs> Uh, sangat-sangat recommend sebab saya pun dah memang dah tengok lama dah follow dia ni lama dah. Cuma ni je baru ada masa nak datang. So kita biasa bagi 5 star, so kali ni saya bagi 10 star.